哎嘿嘿，恢复大局啊！退了没啊？干？都没资讯。拉车库啊，拉车库啊，近点，近点了，近点了。You will not kill my allies。车库过我。哦。Spike down, B. Last player to k n o exactly. 涨钱啊！好玩啊！哎呦，好强啊！是涨钱啊！